कहती यार इतना बन रहा है तू है कौन मैंने कहा बाकियों का तो पता नहीं पर तेरे एरिया में कहते हैं रहे थे तो मजाक कर रहे थे Sure. Okay.